Ich bin Steff Krattlauer. Ich arbeite hauptberuflich als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich arbeite nebenberuflich fürs Kreiskantorat und ich bin Notfallseelsorgerin. Die Kunst der kleinen Schritte, ein Gebet von Antoine de Saint-Exupéry. Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, sondern um Kraft für den Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Mach mich findig und erfinderisch, um im täglichen vielerlei und allerlei rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich betroffen bin mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung, dass ich nicht durch das Leben rutsche, sondern den Tagesablauf vernünftig einteile, auf Lichtblicke und Höhepunkte achte und mir Zeit für Besinnung, Erholung und kulturelle Freude nehme. Lass mich erkennen, dass Sorgen oder Träume allein nicht weiterhelfen weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. Schick mir im rechten Augenblick jemanden, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ich möchte dich und die anderen immer aussprechen lassen. Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst, sie wird einem gesagt. Ich weiß, dass sich viele Probleme dadurch lösen lassen, dass man nichts tut, dass man vertraut. Gib, dass ich warten kann. Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen gibt, dass ich diesen schönsten, schwierigsten, riskantesten und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin. Verleihe mir die nötige Fantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte, mit oder ohne Worte, an der richtigen Stelle abzugeben. Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang leicht, um auch die zu erreichen, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht das, was ich mir wünsche, sondern das, was ich brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Ähm, alles, Achso. hm? <laughs> hm.